He left Iran yesterday. He left Iran yesterday. He یعنی اوی مزکر. left گذشته leave یعنی ترک کردن ایران که مشخصه یعنی ایران yesterday یعنی دیروز He left Iran yesterday یعنی او دیروز ایران را ترک کرد خوش به سعادتش He left Iran yesterday He left Iran yesterday Hear me out first. Hear me out first. Hear یعنی شنیدن. Me یعنی مرا. hear out فعل عبارتی است یعنی اینکه به حرفم گوش بده اما با این شرایط که وسط حرفم نپر حرف من رو قطع نکن hear me out یعنی به حرف من گوش بده بدون اینکه وسط حرفم بپری first یعنی اول ابتدا hear me out first یعنی اول بدون اینکه وسط حرف من بپری خوب گوش کن ببین چی میگم hear me out first hear me out first her watch is fast Her watch is fast. Her یعنی مال اوی معنس. Watch یعنی ساعت. Fast یعنی سریع. Her watch is fast در معنی لغوی یعنی ساعت او خیلی سرعتش زیاده اما در واقع ساعتی که سرعتش زیاد باشه جلو کار میکنه هر watch is fast یعنی ساعت او جلو جلو کار میکنه سری میره her watch is fast her watch is fast Here you are, sir. Here you are, sir. Here یعنی اینجا. Here you are وقتی که میخواید چیزی رو به کسی تقدیم بکنید با احترام بهش میگید Here you are یعنی بفرمایید تقدیم شما. Sir یعنی جناب یعنی قربان. Here you are, sir یعنی بفرمایید قربان. Here you are, sir. Here you are, sir. Here is your order. Here is your order. Here یعنی اینجا. Here is یعنی اینجاست. Your یعنی مال شما. Order یعنی سفارش یا دستور دادن. Here is your order یعنی بفرمایید سفارش شما. سفارش شما اینجاست. Here is your order. Here is your order. His cake is dough. His cake is dough. his یعنی مال اوی مذکر کیک یعنی کیک که میدونید دو یعنی خمیر خوب پخته نشده his cake is dough یعنی کیک او خمیره هنوز خوب پخته نشده اما این یک اصطلاح هست یعنی اینکه کار او ناتمام انجام شده به اتمام کامل نرسیده کارش به عنوان یک موفقیت قابل ذکر نیست his cake is dough His cake is dough His elder brother his elder brother elder یعنی بزرگتر brother یعنی برادر his elder brother یعنی برادر بزرگتر او یا خیلی ساده تر برادر بزرگترش his elder brother his elder brother His mouth watered. His mouth watered. mouth یعنی دهان water یعنی آب اما در معنی فعلی یعنی آبیاری شدن یا خیس شدن His mouth watered در زمان گذشته اتفاق افتاده یعنی دهنش آب افتاد آب از لب و لوچش سرازیر شد His mouth watered His mouth watered Hold on یا hang on Hold on یا هنگان hold on یا هنگان هر دو به معنی دست نگهدار وایسا صبر کن استفاده میشن در انگلیسی hold on یا هنگان hold on یا هنگان hold your tongue Hold your tongue. Hold یعنی نگه داشتن. Your یعنی مال شما. Tongue یعنی زبان. Hold your tongue یعنی جلوی زبونت رو بگیر. ساکت باش. Hold your tongue. Hold your tongue. Hold your horses. Hold your horses. Hold یعنی نگه داشتن. Horse یعنی اسب. Horses یعنی اسب ها. Hold your horses عبارت و اصطلاحی است یعنی دست نگه دارید. عجله نکنید یعنی اسب هاتون رو نگه دارید اما در معنی اصطلاحی یعنی دست نگه دارید تون نرید عجله نکنید Hold your horses Hold your horses Respect your elders. Respect your elders. Respect یعنی احترام گذاشتن. Elder یعنی بزرگتر. Elders یعنی بزرگترها. Respect your elders در حالت امری استفاده شده یعنی به بزرگترهایتان احترام بگذارید. Respect your elders. Respect your elders. I respect his decision. I respect his decision. Respect یعنی احترام گذاشتن. His یعنی مال اوی مذکر. Decision یعنی تصمیم. I respect his decision یعنی من به تصمیم او احترام میگذارم. I respect his decision. I respect his decision. How is everything? How is everything? How و با این تلفظ و نه تلفظ دیگری how how او او how یعنی چگونه is یعنی است everything یعنی هر چیزی همه چیز how is everything یعنی همه چیز چطوره یا خیلی ساده تر اوضاع چطوره how is everything how is everything How much is that? How much is that? How much یعنی چقدر that اشاره میکنه به اون چیزی که میخواد بخره How much is that یعنی قیمتش چقدره اون چیز چنده How much is that How much is that How much is this? How much is this? How much یعنی چقدر یا قیمتش چقدره This اشاره به نزدیک یا این How much is this یعنی قیمت این چنده این چنده How much is this? How much is this? How tall are you How tall are you How یعنی چقدر یا چگونه tall یعنی بلندا یا قد are you یعنی هستی How tall are you یعنی قدت چقدره How tall are you How tall are you How was the trip? How was the trip? Trip یعنی سفر was یعنی بود how یعنی چگونه how was یعنی چگونه بود the trip یعنی آن سفر اون سفر خاص که در موردش دارن صحبت میکنن how was the trip یعنی اون سفر چگونه بود چطور بود سفر how was the trip How was the trip I always go there. I always go there. Always یعنی همیشه. Go یعنی رفتن. There یعنی آنجا. I always go there یعنی من همیشه به آنجا می روم. I always go there. I always go there. I am 26 years old. I'm 26 years old. I am یعنی من هستم. 26 یعنی 26 year یعنی سال years در اینجا حالت جمع استفاده میشه old یعنی سن و سال همچنین پیر I am 26 years old یعنی من 26 سال دارم یا من 26 سالمه حالا من از شما میپرسم و در قسمت کامنت منتظر پاسخ شما هستم How old are you؟ یعنی شما چند سالتونه؟ How old are you؟ در قسمت کامنت با این فرمت حتما منتظر پاسخ شما هستیم به این صورت پاسخ بدید I am سنتون years old I am 26 years old How old are you? I am 26 years old. I am between jobs. I between jobs I am یعنی من هستم between یعنی بین jobs یعنی کارها یا شغلها I'm between jobs اصطلاحی است یعنی من بین دو تا کار هستم یا در حال تغییر شغل هستم شغل قبلی رو ترک کردم و دارم وارد شغل جدید میشم کارم رو دارم عوض میکنم I'm between jobs I'm between jobs I am a fan of football. I'm a fan of football. I am یعنی من هستم. fan یعنی پنکه و همچنین یعنی طرفدار. football که یعنی فوتبال میدونید. I'm a fan of football یعنی من طرفدار فوتبال هستم I'm a fan of football I'm a fan of football I am feeling kind of puny. I'm feeling kind of puny. I'm feeling یعنی من دارم حس میکنم kind of یعنی یه جورایی یه تورایی puny یعنی حس کسالت حس مریضی I'm feeling kind of puny یعنی دور از جون شما مریضی از شما عزیزان به دور باشه یعنی من یه جورایی انگار دارم مریض میشم I'm feeling kind of puny I'm feeling kind of puny I am fixing to go. I'm fixing to go. Fix یعنی تعمیر کردن یا مرتب کردن I'm fixing to go یعنی من دارم آماده میشم که برم دارم مهیا میشم که برم I'm fixing to go I'm fixing to go I am from America. I'm from America. I'm یعنی من هستم from و نه فرام بین F و R صدایی وجود نداره ما هم صدایی اضافه نمی کنیم from یعنی از America یعنی آمریکا I'm from America یعنی من از امریکا یا من اهل امریکا هستم I'm from America I'm from America. I am getting late. I'm getting late. Get late یعنی دیر شدن. I'm getting late یعنی من داره دیرم میشه. I'm getting late. I'm getting late. I am going to bed. I'm going to bed. I am going یعنی من در حال انجام این کار هستم یا در حال رفتن هستم. Going to bed یعنی به رخت خواب رفتن. I am going to bed یعنی من دارم به رخت خواب میرم که بخوابم I'm going to bed I'm going to bed I am gone see you I'm gone see you gone یعنی رفته I'm gone یعنی من رفتم دیگه رفتم see you یعنی میبینمت I'm gone see you عبارتی است که در خداحافظی ها ممکن استفاده بشه I'm gone من دیگه رفتم خداحافظ میبینمت I'm gone see you I'm gone see you I am here for you. I'm here for you. I'm here یعنی من اینجا هستم. For you یعنی به خاطر تو، برای تو. I'm here for you یعنی من به خاطر تو اینجا هستم. I'm here for you. I'm here for you. I am in low water. I'm in low water. Water یعنی آب low یعنی اندک I'm in low water اصطلاحی است یعنی دستم تنگ پول کم دارم I'm in low water I'm in low water I am just kidding. I'm just kidding. Kidding یعنی شوخی کردن. Just یعنی فقط. I'm just kidding یعنی من فقط دارم شوخی میکنم. I'm just kidding. I'm just kidding. I am just looking. I'm just looking. Look یعنی نگاه کردن. Looking یعنی در حال نگاه کردن. Just یعنی فقط. I'm just looking یعنی من فقط دارم نگاه میکنم. I'm just looking. I'm just looking. I am looking for I'm looking for look یعنی نگاه کردن looking for یعنی دنبال چیزی گشتن I'm looking for یعنی من دنبال فلان چیز میگردم اینو میتونید تو مغازه ها استفاده بکنید مثلا وقتی رفتید خرید مثلا به فروشنده میگید I'm looking for مثلا پنس من دارم دنبال شلوار میگردم I'm looking for I'm looking for I am not to blame. I'm not to blame. I'm not یعنی من نیستم. Blame یعنی سرزنش شدن یا سرزنش کردن. I'm not to blame یعنی من نباید سرزنش بشوم یا اون کسی که باید سرزنش بشه من نیستم I'm not to blame I'm not to blame I am really sorry. I'm really sorry. I am یعنی من هستم really یعنی واقعا sorry یعنی متاسف بودن I'm really sorry یعنی من واقعا متاسفم I'm really sorry I'm really sorry I am single-handed I'm single-handed. I am یعنی من هستم single-handed کلمه است که از ترکیب دو کلمه single و hand درست شده و single-handed یعنی دست تنها شده I am single-handed یعنی من دست تنها هستم I'm single-handed I'm single-handed I am having a sore heart. I'm having a sore heart. I am having یعنی من در حال داشتن چیزی هستم یا در حال تجربه کردن چیزی هستم. sore heart یعنی افسردگی یا ناراحتی که در درون شما وجود داره. I am having a sore heart یعنی من افسرده ام، من دپرسم، I'm having a sore heart. I'm having a sore heart. I am greatly distressed. I'm greatly distressed. I am greatly یعنی من به طرز بسیار زیادی distress یعنی مضطرب بودن distressed یعنی مسترب شده I'm greatly distressed یعنی من به طور زیادی مستربم I'm greatly distressed I'm greatly distressed I asked you twice. I asked you twice. I asked یعنی من درخواست کردم you در اینجا یعنی از تو twice یعنی دو بار I asked you twice یعنی من از شما دو بار درخواست کردم در زمان گذشته یعنی قبلا از شما درخواست کرده I asked you twice I asked you twice I bathe every day. I bathe every day. Bathe یعنی حمام کردن. بس یعنی حمام ولی بیس فعلشه یعنی حمام کردن. Every day یعنی هر روز. I bathe every day یعنی من هر روز حمام میکنم. I bathe every day. I bathe every day. I beg you to pray. I beg you to pray. I beg you یعنی من از شما درخواست دارم یا شما رو التماس کنم. Pray یعنی دعا کردن. I beg you to pray یعنی من از شما درخواست دارم که دعا کنید. I beg you to pray. I beg you to pray. I beg your pardon. I beg your pardon. I beg یعنی درخواست دارم your pardon یعنی پوزش شما رو I beg your pardon یعنی من از شما پوزش میخوام از این عبارت در جایی مثلا اگر ناخداگاه به کسی خوردید یا تنتون به تنش خورد میتونید از این عبارت هم استفاده بکنید I beg your pardon یعنی من از شما پوزش میطلبم I beg your pardon I beg your pardon I cannot bear him I can't bear him I cannot یا I can't یعنی من نمیتوانم bear یعنی تحمل کردن یا مدارا کردن him یعنی او را اوی مذکر را I cannot bear him یعنی من حوصله او رو ندارم نمیتوانم او را تحمل کنم I cannot bear him I cannot bear him I cannot place you. I can't place you. I can't یعنی من نمیتوانم. Place یعنی مکان یا جا. You یعنی تو را. I can't place you یعنی من نمیتونم شما رو به جا بیارم. یعنی نمیتونم به خاطر بیارم شما چه کسی هستید. I can't place you. I can't place you. I can't stand you. I can't stand you. I can't یعنی من نمیتوانم stand یعنی ایستادن و همچنین مقاومت کردن I can't stand you یعنی من نمیتوانم در برابرت مقاومت کنم در مقابلت ایستادگی کنم I can't stand you I can't stand you. I need to catch my breath. I need to catch my breath. I need to یعنی من لازم است که فلان کار رو انجام بدم یا لازمه که فلان کار رو انجام بدم catch یعنی گرفتن یا به دست آوردن my breath یعنی نفسم رو catch breath یعنی نفس سر جاش اومدن مثلا بعد از یه دویدن یا بعد از کار بدنی خیلی سنگین وقتی که نفس نفس میزنید catch breath یعنی که نفستون بیاد سر جاش I need to catch my breath یعنی من لازمه که نفسم سر جاش بیاد مثلا تا بتونم ادامه حرفم رو بگم I need to catch my breath I need to catch my breath Can we stop for a minute? Can we stop for a minute? Can we یعنی آیا ما می توانیم stop یعنی متوقف کردن یا متوقف شدن for یعنی برای یا به منظور a minute یعنی یک دقیقه Can we stop for a minute یعنی آیا ما می توانیم به مدت یک دقیقه صبر کنیم یا وایسیم Can we stop for a minute Can we stop for a minute I come from Japan I come from Japan. I come یعنی من می آیم. From یعنی از. Japan یعنی ژاپن. I come from Japan یعنی من از ژاپن می آیم یا اهل ژاپن هستم. I come from Japan. I come from Japan. I Do not think so. I don't think so. I don't یعنی من انجام نمیدم. Think یعنی فکر کردن. So در اینجا یعنی اینطوری یا اینگونه. I don't think so یعنی من اینطور فکر نمی کنم. I don't think so. I don't think so. I do what you say. I do what you say. I do یعنی من انجام می دهم. What you say یعنی آن چیزی که تو بگی. I do what you say یعنی هر کاری که تو بگی رو انجام می دهم. I do what you say. I do what you say. I don't blame you. I don't blame you. I don't یعنی من انجام نمیدم. Blame یعنی سرزنش کردن. I don't blame you یعنی من تو رو سرزنش نمی کنم. I don't blame you. I don't blame you. I don't even know. I don't even know. I don't یعنی من انجام نمیدم. Even یعنی حتی. Know یعنی دانستن. I don't even know یعنی من حتی نمیدونم. I don't even know. I don't even know. I don't feel well. I don't feel well. I don't feel یعنی من حس نمی کنم. Well یعنی خوب یا خوش. I don't feel well یعنی من حال خوشی ندارم. I don't feel well. I don't feel well. I feel really bad. I feel really bad. I feel یعنی من حس می کنم. Really یعنی واقعا. Bad که میدونید یعنی بد. I feel really bad یعنی من واقعا احساس بدی دارم. I feel really bad. I feel really bad. I forgot his name. I forgot his name. I forgot گذشته I forget یعنی من فراموش کردم. His یعنی مال اوی مذکر. Name یعنی نام. His name یعنی نام او. I forgot his name یعنی من نام او را فراموش کردم. I forgot his name. I forgot his name. I got my haircut. I got my haircut. haircut یعنی کوتاه کردن مو. I got my haircut یعنی من موی سرم رو دادم کوتاه کردن یعنی آرایشگر موی من رو کوتاه کرد که خیلی خلاصه در فارسی میگیم من موی سرم رو کوتاه کردم و اینجا منظور این نیست که خودتون موتون رو کوتاه کردید دادید آرایشگر این کار رو براتون انجام داده I got my hair cut I got my hair cut I have a headache. I have a headache. I have یعنی من دارم. Headache یعنی سردرد. I have a headache یعنی سرم درد میکنه یا سردرد دارم. I have a headache. I have a headache. I hit the ceiling. I hit the ceiling. Sailing یعنی سقف. Hit یعنی ضربه زدن. I hit the ceiling یعنی من به سقف ضربه زدم اما اصطلاحی است به معنی اینکه خیلی عصبانی شدم آمپرم مثلا چسبید I hit the ceiling I hit the sailing. I hit the roof. I hit the roof. roof یعنی سخت. I hit the roof یعنی من به سخت ضربه زدم اما در معنی اصطلاحی یعنی خیلی عصبانی شدم. I hit the roof. I hit the roof. I hit the jackpot. I hit the jackpot. hit the jackpot اصطلاحی است به معنی اینکه کلی جایزه یا پول خوبی رو برنده شدن. I hit the jackpot یعنی من جایزه رو برنده شدم یا پول خوبی برنده شدم. I hit the jackpot. I hit the jackpot. I know you are here. I know you are here. I know یعنی من میدانم. You are here یعنی تو اینجا هستی. I know you are here یعنی من میدانم که تو اینجایی. I know you are here. I know you are here. I like to watch TV. I like to watch TV. I like to یعنی من دوست دارم که watch TV یعنی تلویزیون نگاه کنم. I like to watch TV یعنی من دوست دارم تلویزیون تماشا کنم. I like to watch TV. I like to watch TV. I mean he is great. I mean he's great. I mean یعنی منظور من این است که he is great یعنی او عالیه او بی‌نظیره. I mean he's great. I mean he's great. I need your advice. I need your advice. I need یعنی من لازم دارم. Your advice یعنی نصیحت تو رو مشورت تو رو. I need your advice یعنی من به مشورت تو یا نصیحت تو احتیاج دارم. I need your advice. I need your advice. I prefer him to go. I prefer him to go. I prefer یعنی من ترجیح می دهم. Him یعنی اوی مذکر را to go یعنی برای رفتن یا به منظور رفتن. I prefer him to go یعنی من ترجیح می دهم که او برود. I prefer him to go. I prefer him to go. I sent him packing. I sent him packing. I sent گذشته I send یعنی من فرستادم him یعنی اوی مذکر را packing یعنی پک کردن یا بسته بندی کردن اما در اینجا معنی اصطلاحی داره I sent him packing یعنی من دست به سرش کردم فرستادمش پی نخودسیا. I sent him packing I sent him packing I stuck in traffic I stuck in traffic I stuck یعنی من گیر کردم in traffic یعنی در ترافیک I stuck in traffic یعنی من در ترافیک گیر کردم I stuck in traffic I stuck in traffic I swear I am sorry I swear I'm sorry I swear یعنی من قسم میخورم I'm sorry یعنی متاسفم I swear I'm sorry یعنی به خدا متاسفم I swear I'm sorry I swear I'm sorry I want to buy that I want to buy that I want to یعنی من میخواهم که buy یعنی خریدن that یعنی آن یا اشاره به دور I want to buy that یعنی من میخواهم که اون رو بخرم I want to buy that I want to buy that I want to see them I want to see them I want to یعنی من میخواهم که see them یعنی آنها را ببینم I want to see them یعنی من میخواهم آنها را ببینم I want to see them I want to see them I want you to know. I want you to know. I want you یعنی من از شما میخوام یا میخواهم که شما to know که بدانید I want you to know یعنی من میخواهم که شما بدانید یا این را بدانید I want you to know I want you to know I was about to say. I was about to say I was یعنی من بودم about یعنی درباره یا در مورد say یعنی گفتن I was about یک ساختار است و زمانی که شما مترصد انجام کاری باشید هنوز اون رو انجام ندادید ولی در حال انجامش باشید یعنی بخواید انجامش بدید مثلا میتونید از این ساختار استفاده کنید مثلا در این مثال میگید I was about to say یعنی من میخواستم بگم ولی هنوز نگفتم مترصد این بودم که بگم مثلا یه اتفاقی افتاده که نتونسته اون رو بگه I was about to say I was about to say I was born in 1981. I was born in 1981. I was born یعنی من به دنیا آمدم. این یعنی در 1981 یعنی 1981 I was born in 1981 یعنی من در سال 1981 به دنیا آمده ام. I was born in 1981. I was born in 1981. I need to see them. I need to see them I need یعنی من لازم دارم need یعنی لازم داشتن see یعنی دیدن them یعنی آنها را I need to see them یعنی من لازمه که اونها را ببینم I need to see them I need to see them I want to lend money to him. I want to lend money to him. I want to یعنی من میخوام که lend یعنی قرض دادن money یعنی پول to him یعنی به اوی مذکر I want to lend money یعنی من میخوام که پول قرض بدم به کی to him به اوی مذکر I want to lend money to him یعنی من میخواهم که به او پول قرض دهم I want to lend money to him I want to lend money to him If I had more time If I had more time If یعنی اگر I had یعنی من داشتم more یعنی بیشتر time یعنی زمان more time یعنی زمان بیشتر if I had more time یعنی اگر من وقت بیشتری داشتم اگر من زمان بیشتری داشتم if I had more time If I had more time Ignorance is bliss. Ignorance is bliss. Ignorance یعنی نادانی یا جهالت یا بیسوادی. Bliss یعنی برکت، نعمت. Ignorance is bliss یعنی جهل و نادانی یک برکته یعنی زمانی که شما دانش زیادی داشته باشید دانش زیادی باعث رنج میشه باعث اندوه طرف میشه وقتی که خیلی چیزها رو بدونید باعث میشه رنج بیشتری ببرید اندوه بیشتری ببرید ignorance is bliss ignorance is bliss I will be right back. I'll be right back. I will be یعنی من خواهم بود. Right back یعنی سریع گردم. I will be right back عبارتی است یعنی من الان بر برمیگردم سریع برمیگردم. I will be right back. I'll be right back. I will figure it out. I will figure it out. Figure out یعنی پی بردن یا آگاه شدن. It اشاره میکنه به اون موضوعی که گوینده داره در موردش صحبت میکنه. I will figure out یعنی من خواهم فهمید من پی خواهم برد I will figure it out یعنی من موضوع را خواهم فهمید آمارش رو در خواهم آورد پیداش خواهم کرد I will figure it out I will figure it out In the first place. In the first place. First یعنی اولین. Place یعنی مکان یا جا. In the first place یعنی اولا در اول کار. از همون اول در جای اول in the first place in the first place in the near future in the near future future یعنی آینده near یعنی نزدیک in the near future یعنی در آینده نزدیک in the near future in the near future Is this pen yours? Is this pen yours? Yours یعنی مال شما. Pen یعنی خودکار. Is this pen yours? یعنی آیا این قلم یا این خودکار مال شماست؟ Is this pen yours? Is this pen yours? Is not that enough? Isn't that enough? Enough یعنی کافی That اشاره میکنه به اون چیزی که طرف در موردش داره صحبت میکنه Is not that enough در حالت سوالی یعنی آیا کافی نیست؟ آیا بس نیست؟ Isn't that enough? Isn't that enough? It cannot be helped. It can't be helped. Help یعنی کمک کردن. Helped یعنی کمک شده. It cannot یعنی آن نمیتواند. Be helped یعنی کمک بشه. It can't be helped یعنی نمیشه به اون موقعیت یا اون شرایط کمکی کرد کاری در موردش کرد و در معنی خیلی آمیانه میشه چاره ای نیست کمکی نمیشه کرد It can't be helped It can't be helped It doesn't look okay It doesn't look okay. Doesn't look یعنی به نظر نمیاد. Okay یعنی خوب یا okay. It doesn't look okay یعنی اون خوب به نظر نمیاد. Okay به نظر نمیاد. It doesn't look okay. It doesn't look okay. This is a bumpy road. This is a bumpy road. This is یعنی این است. Bumpy یعنی پر از دستانداز پر از مانع road یعنی جاده This is a bumpy road یعنی این جاده است که پر از دستاندازه This is a bumpy road This is a bumpy road It is conspicuous. It is conspicuous. Conspicuous به چیزی گفته میشه که بسیار تابلو و مشخص و بارز باشه. It's conspicuous یعنی تابلو مشخص و بارز این موضوع. It's conspicuous. It's conspicuous. It is getting cold. It's getting cold. Get cold یعنی سرد شدن. It's getting cold در زمان حال استمراری استفاده شده یعنی هوا داره سرد میشه در حال سرد شدنه It's getting cold It's getting cold It is getting late. It's getting late. Get late یعنی دیر شدن. It's getting late یعنی داره دیر میشه. It's getting late. It's getting late. It is good to know. It's good to know. Good یعنی خوب. Good to know یعنی خوبه که بدونیم. It's good to know یعنی این خوبه که ما بدونیم. It's good to know. It's good to know.